жөнөкөй мисалда энергиянын сакталуу законун көрөлү туура үч бурчтуктун үч чокусунда үч бекитилген заряддар турат а чекитинде электрон б жана с чекиттеринде эки бирдей оң заряд турат электронду кое беребиз б жана c чекитиндеги заряддардын таасиринен улам ал кесиндинин ортосунда турган эки оң заряддарды бириктирген д чекитине жыла баштайт анын ылдамдыгы көбөйүп D чекитинде максималдуу мааниге ээ D чекитин өтүп электрондун кыймылы жайлай баштайт жана а чекитинин симметриясы болгон чекитте ал токтойт кайрадан кыймылын баштап D чекитине жылат андан өткөн соң ал ылдамдыгын азайтып а чекитине туш болот кайра кыймыл кайталанат энергиянын сакталуу законун жазалы а чекитинде энергия потенциалдык энергияга барабар д чекитинде кинетикалык жана потенциалдык энергиялардын суммасына барабар электрондун орду өзгөргөндө электрондун потенциалдык энергиясы өзгөрөт ошондой эле бул эки энергиянын суммасы турактуу болгудай кинетикалык энергиясы өзгөрөт а жана д чекиттериндеги толук энергияны эсептөө үчүн экрандагы формуланы колдонобуз бул формуладан электрондун ылдамдыгын дагы аныктаса болот